ਅੱਛਾ ਅਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਢ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਜੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਧਰ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਕਾ ਦੋ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ? ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਾਈਲ ਚ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਚ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਰ ਨਾ ਬਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਸਦੀਕਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੈੱਕ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਮੁਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ ਦਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਚੱਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜੂ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਪਸਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਫਿਕਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਾਸ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਟਰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਾ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰ ਫੀਸ ਕੋਈ तो तीन हजार पाँच हजार फीस ना ये दफ्तर दाखिल फीस है अच्छा ये दो हजार तीन हजार मतलब अपने वो फॉर्म में लिखा हुआ है नहीं इतने लिखा हुआ है ये वाला इतने लिखा हुआ है कल से का नहीं ये इतने लिखा है अच्छा अच्छा ये फॉर्म है दूसरा मुझे दे देता है जी नॉर्मल कल वापस देता है तन्मोशी तो कह रहे हैं ना कि वो शैतान हो Ne tinha, tinha cozido até a fábrica. O cozido deve fazer fábrica. Que né? किसी अपने दो भाई क्या कहते थे ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ Sorry. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਓਵਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਈਡੀ ਉਕਾੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਉਹ ਫਾਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਜੌਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਡ ਆ ਇਹ ਸਾਂਭਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਹੋ ਸਰਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇਹ ਤੋਂ ਕੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਕਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਕਾੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਾ ਵਫਾਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਫਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਹੋਗੇ ਨਾ Tamam. Seçimleri kilina seviyem şikayetçi. İndi veci onda bittiğinde defa bir bence yine kiri mesela yapın karza aslan ne dedi? Geri vapas diyindi. Ne dedi? Aha. Onda çeka nurcari kadını mesela kaşasın kurdu. Onu e bence o peyde dene tanıyan. Bize apan ko vrantı da noksi dedi. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਡ ਇਨ ਸਰਵਰ ਪੈਰੀ ਅਫੀਸਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਅਫੀਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਚੋਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਨਾ इस्लेट हुआ भी ये चीज के चेक कीता है या देखो ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੜਾ ਬੈਤਲ ਮਾਲੂ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ई कराना दर ਇਹ है सोशल वेलफेयर की बेहतर माल सुबाई दे ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁ- ਸੁ- ਦਾ ਵਾ ਸੁਬਾਈ ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾ ਹੋਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਟ ਮਿਲਵਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਫਾਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਫਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਿੰਧੂ ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਿੰਧੂ ਸਿੰਧੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਅਲਕਾ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਰਾਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ Ibanga ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਨਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਪਣਾ ਸਲਵਾਰ ਪਾਲ ਪਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਬਟਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਠੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਠੱਗ ਨੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰ ਕਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣੇ ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਬਜਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਨ ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ